Ametoa ujumbe huo wakati wa semina ya kuwajengea uelewa wanahabari kuhusu ugonjwa wa matende na mabusha ikiwa ni maandalizi ya kuanza kwa zoezi la umezeshaji wa dawa za tiba kinga kwa manispaa tatu za Dar es Salaam ambazo ni Ilala, Temeke na Kinondoni litakaloanza Novemba 21 hadi 25 mwaka huu. Wilaya ambayo inaongoza kwa maambukizi ni wilaya ya Kinondoni katika kata ya Tandale ikifuatia na wilaya ambayo ina maambukizi asilimia 3.82 na kata ya Temeke Tandika ambayo ina asilimia 2.62 na kifuatiwa na Jangwani asilimia 2.6. Hii inatokana na utafiti uliofanyika mwaka jana. Wizara ya Afya kupitia mpango wa taifa wa kudhibiti magonjwa yaliyokuwa hayapewi kipaumbele inakusudia kuwafikia wananchi zaidi ya milioni nne katika zoezi la umezeshaji dawa za tiba kinga kwenye manispaa tatu za Dar es Salaam ili kudhibiti matende na mabusha. Ugonjwa wa matende na mabusha unaathiri wananchi wote wanaokaa kwenye maeneo ambayo yana, yana maambukizi ya ugonjwa huu haujalishi jinsia. Ugonjwa wa matende ya mabusha, ile dhana ya kwamba unawapata kwa ajili ya kula madafu iondoke kabisa. Watu wafahamu kwamba huu ugonjwa unamezwa na mbu wa aina zote. Tutakuwa na zoezi la umilishaji wa, wa kingatiba ambao litazinduliwa rasmi hapa mkoani Dar es Salaam. Awali ugonjwa huo ulikuwa umeenea zaidi katika manispaa 119. Hivyo kutokana na afua mbalimbali zinazofanywa na serikali, kwa sasa ni manispaa tisa tu ndizo zinazokabiliwa na ugonjwa huo ikiwemo Ilala, Temeke, Kinondoni, Mafia na Mtama mkoani Lindi. Athmani Mihula, Star TV, Dar es Salaam.